百秋武道具店の動画こんにちは百秋武道具店のがですやってますか今日は正確で早い目打ちのために一つ忘れてないかいって話をします 上手な子みたいに速い目でスパーンって打ちたいんだけどなかなかそれが難しくてどうしても打ちが遅くなっちゃう打ちが軽くなっちゃう違うとこ打っちゃう打った後にずれる流れちゃうこんな風になってないですかなんでうまくいかないんだろうって練習するよね腕伸ばせ腰入れろ練習するよねだけどなかなかうまくいかないそれは一つ大事なことを忘れてるからなんです 今日は一つしか言わないですよ。簡単、シンプル、誰でもできる。だけど忘れがちなこと。それは、面を打つ時に脇を締めるってことなんです。よくね、面を打った後に、バンザーイってしちゃう人のもの。バンザーイバンザーイこれは、 早く打とうとして手と腕だけを使って打ってるからなんですこの打った後に脇が開いちゃう人特に刺し面みたいになる人刺し面みたいになって脇が開いちゃう人これは打った本人はすごく早く打ててる気持ちになってるんだけどまあ実際そんなことないんだけどね早く打てた気になってるんだけど一つ大事なことを忘れてるんです 早く打つことばかり考えてる人、脇が開いて万歳しちゃう人、何を忘れてるかというと、それは、正確性なんです。脇が開いて万歳面になってる人、やっぱりね、市内がね、ブレちゃうんですよ。ブレる。そしてもう一つ、自分じゃ早い早いって思ってるんだけど、実はね、そんな早くないの。もっと早い打ち方があるんです。 質問です。普段稽古で先生、講談社の先生と愛面になった時に、絶対こっちの方が早いって思ってるのに、先生に真ん中スパーンと先に打たれたことあるでしょこれって不思議に思わない絶対こっちの方が早いと思って愛面出るんだけど、おじさん先生の方が面早いでしょしかも真ん中ドーンってくるでしょ僕は未だにこれは不思議。みんなと講談社の先生、何が違うんだ愛面でいつも打たれる。何が違うんだ絶対こっちの方が早いのに、その違いの人 一つには脇が締まってるかどうか打つ時に脇が締まってるかどうかっていうのがあるんです 講談社の先生になるとね、脇が開いた万歳面なんて打ってると、笑われちゃうんですよ。講談社の先生がどういう気持ちで稽古やってるかっていうと、例えば相手の先生も講談社だったりするんです。そうした時に、相手の先生は脇を締めた、早くて正確な面を打ってくるんです。そうすると、こちらも、それに負けないように、もっと脇を締めて、早くて正確な面で勝負する。こういう面の勝負ばっかり練習してるんです。だからみんながもし脇が開いた万歳面 打ってくるとしたら、講談社の先生っていうのは、それに対してもっと早く正確な面を打つっていうのは簡単なんですよ。脇が締まってるからなんです。 みんなもね、普段の稽古の中で小さい面、実践的な面、練習してると思うんだけど、速いだけじゃなくて、そこに正確性、そういうしっかりした面打ちたかったら、まずは脇を締めることをイメージしてください。これだけでだいぶ変わります。この打つ時に脇を締めるっていうのは、やっぱりみんなね、忘れちゃうの。手首のスナップとか、足の踏み込みとか、腰から打つとか、腕を伸ばすとか、こっちの方ばっかりみんな意識して、脇を締めるっていうことは忘れちゃいがちなんです。脇を締める